Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangieji, čia ir vėl Tiško kanaliukas. Šį kartą apie tai, kokie pavojingi povandeniniai slengščiai slypi kompiuterinėje rašyboje ir pastebėjimai apie elektroninio rašto poveikį. Atrodytų, kad kur jau kur, bet jau elektroninėje erdvėje, kad ir feisbuke, galime būti kaip niekad atviri. Esame pasislėpę už ekranų, Todėl drąsu rėžti tai, ką galvojame. Kuo toliau, tuo dažniau ši norma pastebima ir susirašinėjant elektroniniu paštu darbo reikalais. Nes ir čia už ekrano sėdi tie patys Facebook'o vartotojai ir jų įpročiai niekur nedingsta vien dėl to, kad naudoja kiek kitokią elektroninio bendravimo priemonę. Bendraudami elektroninėje erdvėje nematome gyvo žmogaus, kuriam skiriame tekstą. Todėl leidžiame savo švepluoti, trumpinti rašomus žodžius, padauginti visokių svetimkalbių trumpinių ir panašiai. Na įsivaizduokite, jei užlipę ant scenos priešais daugia tūkstantinę auditoriją, taip ir prabiltume. Reikdaba nes pazimas darbą. Ne, niek, nes. Tikriausiai ne vienas neišdrįstų taip kalbėti kreipdamasis į fiziškai prieš jį esančią žmonių grupę – nes tokia sakytinė kalba parodytų jį esant, na, švelniai tariant, neadekvatų. Tačiau į esantį kitą pusę ekrano taip savo kreiptis leidžiame ir kuo laisviausiai. Be to, rašydami elektroninėje erdvėje, esame įsitikinę, kad bet kuris skaitytojas autoriaus toną perskaitys tiksliai taip, kaip autorius ir turėjo omenyje. Tačiau realybėje viskas baigėsi, kaip tam anegdote kur teisėjas liepia Haimui atsiprašyti Joškės, kad netinkamai su juo pasielgė, pasakant tokius žodžius. Joškė, tu nekaltas, aš atsiprašau. Ir Haimas, nedvėjodamas, tarė. Joškė, tu nekaltas, nu aš atsiprašau. Taigi, Skaitytojas net ir neutraliausių tonų parašytą tekstą interpretuoja kaip ištarta gerokai įžeidžiau ir aštriau, negu kad realiai ketinome pasakyti, nes negirdi daugą keičiančios mūsų intonacijos ir visada yra linkęs sutirštinti spalvas. Dėl šios priežasties rašant žodžius privalu rinkti ypač atidžiai ir būtinai kiek įmanoma labiau suapvalinti minties dėstymo kampus. Nes pats skaitytojas bet kokiu atveju linkęs viską užaštrinti ir vietoj neutralaus atnešk vandens pasakyti atnešk vandens. Tai esame nekartą pastebėję ir vertėjų biure magistrai, bendraudami ir su vertėjais, ir su redaktoriais. Jei paprasčiausių, mandagių, neutralių tonų parašai laišką su prašymu, ką nors išverstame ar suredaguotame tekste pakeisti, Tai skaitantis žmogus tai priima kaip didžiausią priekaištą, o kartais net kaip puolimą. Todėl stengiamės su visais raštu bendrauti ypač mandagiai ir šiltai. Net jei atrodytų, kad aukojame dalykiškumą. Nes ir elektroninio bendravimo erdvėje galioja tie patys dvasiniai kalbos dėsniai, kurių esmė yra iš paskutinių vengti sužeisti kito žmogaus sielą. Na ir atvirkščiai, tinkamai parinkti žodžiai Ištarti ir ypač parašyti, nejučiom tiesia tiltus į naują meduoliais klotą gyvenimo krantą. Yra tekę girdėti tokį posakį. Mano tikrai amžių feisbuke išduoda ne mano nuotrauka, o tai, kad rašau pilnais, taisyklingais sakiniais. Tačiau tiesa ir tai, kad šiandien taisyklinga rašytinė kalba elektroninėje erdvėje jaunuoliams nutėse visus tiltus į jų svajonių krantus, nes tiems kas tuos krantus jiems gali padėti pasiekti, tokia retai pasitaikanti kalba rodo jaunuolio vidinę vertę. Šio ir kitų būdų, kaip lengvai ir garantuotai nutiesti tiltus į meduoliais gristus medum pateptus suaugusių pasaulio krantus, vaikai greitai ir visiems laikams išmoksta įvaldydami Michaelio metodą. Pokytis akivaizdus. Na, o kitoje Tiško kanaliuko laidelėje sužinosite, kokia galia slypi gebėjime svetimžodžius pakeisti gimtosios kalbos atitikmenimis ir kokius giluminius klodus tai atveria tam, kuris tai sugeba. Žiūrėkite, bandykite ir jums būtinai pavyks. Iki!